Dunyoga kelgan balo. Koronavirus qurbonlari 5 milliondan oshdi. Dunyo bo'ylab koronavirusdan vafot etganlar soni 5 milliondan oshdi. Bu haqida Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga asoslanib xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, Toshkent vaqti bilan bugun 1 noyabr soat 13:21 holatiga ko'ra dunyoda COVID-19 tufayli vafot etganlar soni 5 million 425 nafarga yetgan. Koronavirus bilan kasallanganlar orasida eng ko'p o'lim holatlari AQShda qayd etilgan. 745 mingdan ortiq. Manba: Qalampirus